大家好，我是陈老师，欢迎大家今天收看我们的节目《光阴似箭，岁月如梭，时间来到了我们阳历七月的流月总论。这个七月离我们下一个立春也就不到半年了。今年想过得多滋润，那么我们现在就要多努力，而且要努力在对的地方。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 而在七月，第二个节气就是七月二十三日的大暑。知天时，然后谋地利，方能成人和。所以，我们首先要了解天时，也就是节气的意义。而我们第一个节气啊，就是阳历七月七日的小暑。在小暑这一天呢，太阳直射了黄金一百零五度，这个时候，北斗七星的斗柄指向了星这个宫位。 这个所谓的方位啊，其实，在我们的武术里面啊，很多人以为只有平面空间，东南西北而已。但实际上啊，学的稍微深了一点的时候啊，就会知道我们是可以利用三维的空间的。而在这个节气小暑啊，古文中有记载：“六月暑热也，就热之中分为大小，月初为小，月中为大。今则热气有小也。”也就是说，这个小暑啊，是北半球炎热的开始。 而在南半球呢，当然就是刚好相反的，大自然要开始演奏起了寒冬的序曲了。而在这个节气小暑的三候，分别是第一候温风至，也就是节气交接小暑的第一个五天，风里面都带来了温热的暑气；第二个就是蟋蟀居壁，也就是说在第二个五天，昆虫在这个时候啊，活跃性就比较大了一点了。 当然，在过去的农业时代啊，蝗灾就是蝗虫的灾害啊，也会在这个时候比较容易发生，而且会开始大量的蔓延。第三号叫做婴奶学习，在小鼠的第三个五天呢，这个时候雏鹰，也就是正在长大的小老鹰啊，要开始跟大老鹰来学习捕猎了。这也代表着阳刃杀伐之气的力量就开始茁壮了。这里老师要特别说一下，在夏天的时候啊，有所谓的三伏天。 这个所谓的三伏天呢，分别为初伏、中伏跟末伏，统称为三伏。这三伏啊，意思就是一年最热的三天。而这三天呢，是人体养生很重要的一个日子。所谓冬病夏治，需要的就是透过三伏天来为冬天做好准备。而所谓的三伏天呢，它是不是跟端午一样是固定的农历的日期呢？答案是不一样的。 它是在节气下次后的第一个庚日，也就是当天流日天干为庚的日子，是为初伏，就第一个三伏天的伏。下一个庚日呢，就是中伏。再下一个庚日的时候呢，就是末伏。为什么要以庚日的日干为主呢？因为我们所要接收的是太阳的力量，那农历接收是月亮的力量，所以我们是以天干庚为主。 而今年的三伏天的时间分别是什么时候呢？分别是阳历的七月十六，还有七月二十六，以及八月十五日，都是阳历哦。这三个日子啊，就是我们的三伏天，要好好的记录下来。而在这个三伏天，我们要做什么呢？各位可以前往合格的中医诊所，请中医师开给我们所谓的三伏贴，记得一定要找合格的中医师来诊疗后开立。 而所谓的三伏贴啊，是利用外敷的中药贴布，在我们特定的穴道位置上贴上了对应的中药材，连续贴个几年啊，大概三到五年吧，就可以有效的缓解啊，在冬天会发生的气喘，或是你的体质上的过敏，或是身体的虚寒、手脚冰冷一些比较虚的体质的一些毛病，所以要好好的利用。 这是为什么呢？这是因为夏季的天气啊是比较炎热，人体的血液循环也是比较畅旺的，体内的阳气啊在三伏天的时候也是最强盛的。这个时候啊毛皮肤的毛孔张开也会比较大，就比较有利于外敷的药物去渗透来去除我们体内的邪气，所以选择在三伏贴治疗体质等等的相关毛病是比较合适的时间。 当然，老师还是要说，记得要找合格的中医师来针对体质做不同的诊疗建议，这是比较理想的方式。不要自己买中药材自己来去贴哈，这是不行的。而第二个节气啊，就是在七月二十三日的大暑。大暑顾名思义，就是暑气最旺盛的意思。有一句俗语啊、叫做“小暑不算热，大暑三伏天”，意思就是大暑的热气啊是比较旺盛的。要注意，老师刚刚讲到的。 今年的初伏是七月十六，中伏是七月二十六，所以中伏天是在大暑的期间之内。而在大暑当天呢，太阳位于黄金的一百二十度，这个时候北斗七星的斗柄指向未这个宫位。而在节气大暑的三候啊，分别是第一候腐草为捐，意思就是大暑节气开始的第一个五天呢。 萤火虫或者是马路啊，这些喜欢温湿气候的生物啊，就会比较容易开始出现了。第二后啊，叫做土润入暑，意思就是第二个的五天，土地内的湿气啊，会因为热气的蒸腾啊，会不断的散发出来。第三后叫做大雨时行，意思就是第三个五天呢，在土地蒸发出大量的水汽之后啊，又会迎来了大雨，来消减一下这个炙热的一个暑气。 看完了节气啊，我们回头来看一下我们的流月预测，看看过去，展望未来。我们先来回顾一下我们上次预测阳历五月的流月总论有哪一些应验，有哪些的偏差呢？我们在阳历四月预测阳历五月的时候啊，预测到了疫情并不会减弱，但是死亡率也不会大幅的增加。以实际上来看呢，世界上最严重的疫区之一台湾，死亡率啊也是维持在一百多人的上下，并没有增加的太多。 其他国家大致也是如此，所以在疫情方面呢，预测是比较正确的。在乌俄之战方面呢，我们预测亚洲比较和谐，欧洲的主战场也如预测般控制在一定的区域，并且进入了主权归属的地方，也是乌东的争议开始，大家开始慢慢觉得乌俄罗斯你大概不会离开乌东了吧？当然，伤亡也大幅减少，这个部分呢也是属于预测正确的方向。在经济方面呢，我们预测在阳历五月的时候，经济会恢复稳定。 在实际上，除了上海封城跟台湾疫情扩散比较大之外，基本上各国的经济都是来比四月来说更加的畅旺。虽然各地的通膨压力啊仍然是高涨的，但是也控制在一定的程度，没有继续的往上破表。所以如我们预测般啊，经济也是稳定的。在金融方面呢，我们预测会有黑天鹅的事件，所以区间震荡会很大。实际上，世界各国的金融股市啊，也在五月份的时候上冲下洗，剧烈的震荡。 但是又回归到了基础上下的水平，没有过高的成长，也没有跌破底线，都在区间之内大幅的震荡。只要没有去搞，老师建议的你不要去搞一些当冲，基本上你都不会有太大的问题。这一点我们也是预测正确的。所以整合来说啊，我们在阳历四月的时候预测了阳历五月的流月总论，老师又一次侥幸的达到准确度百分之七十五以上，看来老师运气还是不错的。 接下来我们看一下阳历七月的部分。在阳历七月，我们的流月干支丁未，这个月的主星啊，分别为月德、天喜、国应这三大主星来主掌，而复星有所谓的死符、小号、黄凡、板安、阴杀这五颗复星在旁边虎视眈眈。而在疫情方面呢，在阳历七月受到了月德星的造福，原则上新冠或是猴痘等疫情都会比较受到控制。但是问题是。 本宫内的复星死福小号联合了外部遥远的病符星，遥相呼应，所以各类的疾病啊可能会出现了变种，甚至破防蔓延的状况会产生。但是各位也不要太担心，虽然会出现变种跟扩散，但是远方的太阳星搭配了本宫的国印星。 所以，原则上各地的政府都会采取比较有策略性的围堵措施，让疫病即使变异或者是扩散了，也能做好灾难的管控，不至于再次形成了重大瘟疫的灾害。而在世界局势方面呢，本宫的国运星的力量配合了天乙贵人与福德这两个遥远星宿的力量。 在这个月，各国都会抛下争端，搁置争议，全力修复各国的经济，以及针对就业率以及通货膨胀做一系列的补救措施，以挽回因为乌俄之战所导致的各国内政与外交的失衡部分。所以，同样的，我们可以这么预期：乌俄之战基本上在七月对世界而言，它的重要性以及危险的程度都已经降至地方性的战乱。 并非像我们一开始看到的由英美主导所要形成的天下大乱的局面，各国都降低了对乌克兰的关注度，纷纷的转头只顾自己国家内的区域经济，而连带到的乌克兰也会逐渐缺乏国际上的关爱眼神，更难以获得更加多的资金或者是武器，所以基本上也只能往妥协去迈进。 虽然他也受到板安心的力量影响，可能泽伦斯基他会想来个狗急跳墙，打几场反攻之战，但是毕竟他失去了各国无底线的援助之后，泽伦斯基也可能遇战乏力，这场战争大概率都是走向尾声了。而在经济方面，这个月受到了天喜配合外部的入侵，整体来说，世界上大部分的国家整体的经济都是往正面的去发展。 各国收缩了对外的影响的力量，全力整治各国的内政，会提出更多的刺激经济的方案，以求在年底的圣诞节或是新年假期的时候，可以有亮眼的经济数据来作为二零二二年的收官之战。所以，无论是个人或者是国家的经济啊，很多事情我们要多想一点，多做一点，多准备一些。这所以老师一直讲到的因果俱实。 我们现在做的，无论好或者是坏，都会在不远的将来会有一定的收获。至于收获的是喜乐或者是苦果，那就看你现在做的是什么了。而在机动方面呢，受到复兴、阴杀结合了外部的天空与年煞与劫杀这三煞星，所反映出来的是，虽然经济大致上都预期的发展良好。 但是政府或大型企业会借着这看似一片大好的前景，来做一定程度的利空消息，来综合掉这些负面的力量。例如放出上一期我们得到的经济发展啊不如预期，或是利率可能会大幅调高，或是降低，或是通膨的数据啊超出了预期等等的消息，让市场有如惊弓之鸟，产生单日或者三日之内大幅叠升或是飙涨的可能性会产生。 而这样的事情啊，通常会发生在预定我们某些事情要推出的前几天，就会在市场上疯传出来，被放出空气来了，导致盘面大变。所以这个时候啊，还是依据啊我们上个月的建议策略，进行了投资上的追损或者是止损的设定。这样赚钱的时候，我们可以赚的大赚一笔；但是赔的时候呢，可以变成有限度的赔。但是最重要的事情是。 因为这些涨跌的力量都会集中在一定的时间里面发挥，所以在这个月一定要密集注意市场的信息。赚钱，我们当然发现它大赚的时候，你不要想一路赚上去，赚到山峰之顶，哎，那就不要太贪心了。我们能够赚到三幺零以上，我们就安排出场，因为随时都有可能会反转的迹象，所以千万不要被贪婪或者是懒散啊，反正都会涨，我们就放着吧。好，这就叫懒散，蒙蔽了你的双眼。 否则，原本有大量的获利，到最后都变成了过路的财神，经过了，这数字上也有了，但是最后最终不能入账，那不是很可惜吗？好，以上就是我们在阳历七月的世界流月总论。老师还是要说，我们今年呢已经过了一半以上，无论你在南半球还是北半球，是寒冬还是炎暑，年底都会在半年内到来。到那个时候，我们将收获什么呢？ 把握时间，这是胜利的不二法门。看完了天时，下一集我们就来看看我们的人和，也就是十二生肖在阳历七月的运势解析。记得按赞、订阅、加开小铃铛。感谢您今天的收看，我是陈老师，我们下次见。